бисмилля кеттік анда биринчи суроо акыркы пайгамбардын аты ким билет болчу азыр мухаммад саллаллаху алейхи вассалам саллаллаху алейхи деп айтабыз аты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсыл жылы төрөлгөн беш жүз беш жүз кырк бир жок кырк бир эмес негизи бул боюнча биз тарых сабагынан окуганда так маалымат жок деп берилген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атасынын аты аллах білеткен естен кетіп қалды алейкум сіздер мені қайрадан Нұрсултан кенжебаев ютуб каналында елімізде долбоору біздің каналға катталыңыздар ой пикириңиздерди калтырыңыздар Әлбетте біздің шығарып жатқан видеолорго лайк басыңыздар досторуңуз менен бөлүшүңүздөр буюрса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат бир ишке себепчи болгон ошол ишти кылган менен барабар дейт андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар бүгүнкү чыгарылышыбыз да буюрса кызык болот деген үмүттөбүз ассаламу алейкум Бүгін өтіп назарларыңызға қыздар шашпаймыз елімізде долбоору давайте ей давайте. кыргызча түшүнөсүздөр да диний суроолор болот жооп бергенге аракет кылып көрүңүздөр э биринчи суроо бисмилла кеттик акыркы пайгамбардын аты ким мухаммед саллаллаху алейхи вассалам мухаммед саллаллаху алейхи вассалам аты ким мұхаммед аллаға ассалам машаллах тура жауап акыркы пайгамбарыбыз мұхаммед саллаллаху вассалам машаллах тура жауап билет болчу мазур биз мусулманбыз да біздің биздин пайгамбарыбыз аты кім саллаллаху ассалам деп айтабыз аты демек сиз сіз экенмин мұхаммад саллаллаху алейхи саллям. ақырғы пайғамбардың аты кім мұхаммад мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам саллаллаху алейхи Аты? аты мұхаммед э, ассалаумағалейкум қыздар шашпайбыз қашпайбыз елімізде э, долбоору шашпаңыздар үч суроо беребиз туура жооп берген аракет кылып көрүңүздөр э көп деле анча уят жери жок диний суроолор биринчиси бисмилла акыркы пайгамбарыбыздын аты ким мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам бәріне біледі да демек мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам кейінгі екінші сұрау э, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қайсы жылы төрөлгөн білбейт екенмін естен э, кетіп қалды сізге ассалаумағалейкум алейкум көріс көріспей ойламай хотя бы не шашып мейліңіздер жақсы қалыңыздар камераны көргөндө кээде ушундай толкунданып сүрдөнүп турат ә, сиздерге эскертүү эгер бизди көчөдө көрүп калсаңыз бизден эч қачпаңыздар осы жерде өліңіздерші біз сіздерді әлбетте армия қалып кетпейбіз бес жүз бес жүз қырық бір жоқ қырық бір емес мәдениет туралы айтып кетасыз беш жүз жетимиш биринчи жылы э точносын данныйын билбейт экенмин бирок негизи бул боюнча биз тарых сабагынан окуганда так маалымат жок деп берилген ошол беш жүз төртүнчү жылдары деп окугам беш жүз көпчүлүк алымдарынын деги айтышы боюнча беш жүз жетимиш биринчи жылы деп кетет э анысын билбейм жылын билбейсиз э беш жүз беш жүз отуз алтынчы бир аз беш жүз беш жүз жогорулап жогорулап беш жүз элүү үч беш жүз жетимиш биринчи жылы э 1678 бі... Әмтөшіна біліптің қиңдер 570 570... 5... 1-ші жылы айында қасыр құйлай жақындаштыңыз 800... 63 біз бі? Әңбар салаллах алейкемеселің қайсыл жылы дүрілгің? 624 Қаза даштыңыз, 571 жылы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдың атасының аты кім білмеймін демек абдулла иә апасының аты амина апасының атын білемін атасының атын абдулла машаллах тура жауап бердіңіз еліңізге алла тағалам береке берсін жақсы салыңыз атасының атын білмей өткенмін бірақ апасы аминаны білемін абдулла демек ошондо абдулла ошондойбу абдулла э машалла аны дагы билбейт эткем иншалла илим алганга аракет кылыңыздар э буюрса иншалла салам алейкум жакшы рахмат жасалыңыздар кеч демек абдулла э ай машалла илим алганга аракет кылыңыздар аллах таала илимиңиздерге береке берсин жакшы жасалыңыздар чоң рахмат катышканыңыздарга э адан башталат аллах абдуллах ей машалла ілім алған аракет кылыңыз. чоң рахмат қатысқаныңыз Унутуп қалдым естен чыгып кетті демек атасының аты абдуллах э? машалла ілім алған аракет кылыңыз. чоң рахмат бұл таппай демек абдуллах апасының аты амина мырза пайғамбар саллаллаху алейхи өмүр өмірбаянын оқып шыққан аракет кылыңыздар. Атасынын атын білмейді екенмін машалла ілім алғанға әрекет қылыңыздар жақсы жасалыңыздар пайгамбарыбыздын өмүр баянын оқып шыққанға әрекет кылыңыздар, э? Чоң рахмат сіздердің жауап жоқ ә бәрекелесі жоқ рахмат алла разы болсын құрметті достар біз өзіңіздер көргендегідей бүгінгі шығарылыштың сұрауларын пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянына тиешелі сұрауларды түзгенге әрекет қылдық андықтан сіздерден барыңыздан сұранамыз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянын оқып шыққанға әрекет қылыңыздар